Сексуальный гороскоп мужчины Тельца во многих отношениях мужчина-телец – идеальный любовник, он понимает партнера и знает, как подойти к любой женщине. Мужчина-телец обладает сильной волей, очень сексуален и терпелив, он свое возьмет в свое время, никогда не отступит на полпути, его страсти видны не сразу, но когда он четко намерен покорить вас, вам не просто будет отдел от него. Он очень упрям, он может попробовать обойтись убеждением, если обладает интеллектуальным складом ума, но в случае необходимости он перейдет, в конце концов, командам, если он может похвастаться физическим развитием, он, испытывая затруднения в общении с вами, пойдет на пролом. Телец мужчина обычно хорошо физически развит, это часть его обаяния, он земная крепкая, чувствительная натура, мужчина-телец ревнив, он собственник и хочет, чтобы все, чем он владеет, было только его, он терпеть не может расставаться с чем-либо если только это не утратило уже в его глазах ценность. Если ваша связь завершилась, он постарается сохранить дружеские отношения. Вы не сможете управлять сельцом, а можете только пытаться высказывать предположения. Упорство с вашей стороны заставит его отвернуться от вас. Телец земной знак и очень упрям и тонкие намеки скорее приведут вас к цели, выбирая его своим партнером. Вы выбираете богатую интенсивную в сексуальном отношении жизнь, в которой нет места вечной головной боли и даже минутному недомоганию. Если вы хоть раз откажете ему в физической близости, он сразу решит, что больше вам не нужен, что вы его уже не любите или нашли себе любовника. Если вы не обладаете таким темпераментом, чтобы постоянно стремиться к физической близости, то желания вашего избранника могут могут создать множество проблем, если же вы всегда мечтали о ненасытном партнере. Будьте спокойны, именно с тельцом вы всегда будете чувствовать себя удовлетворенной в этом отношении.